ಗರೆ ಸನಿ ಸ ರೆ ರೆ ಗ ಗ ಗ ಪ ಮ ಸ ಗರೆ ಸನಿ ರೆ ರೆ ರೆ ಗ ಗ ಗ ಪ ಮ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ನೀನು ಕಂಡರೂನು ಸಾಲದು ಮತ್ತೆ ಕದ್ದು ನೋಡಲೇನು ಮನಸು ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿ ದೂರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ತೀರ I nilra ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಗ್ಲಾ ಕಾಂಡೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿಲ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ಲ ಚಪಾತಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ಬಾಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿ ಫುಲ್ಕ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ಕ ಇನ್ನೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಪಾತಿನ ಭಾಗ ಮಲ್ತಿದ ಇನ್ನು ಚೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಐತು ಲಾಯಿ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿನ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪುನು ಸಖತ್ತಾಪುನು ಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲುಲೆಕನ್ ನಿಪ್ಪುಡು ದಾದ ಪನ್ಪರತ ಮಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಮನಸ್ ಜೋಕುಲೆಕನ್ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಕ ಚೂರು ದಾದಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ವಂಡಿ ಮೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಇ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳ್ ಆಪುನ ಉ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕೆತೆ ಫುಲ್ಕ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ಬಾಜು ದೊಟ್ಟುಗುನ ಮೆತ್ತ ಇನಿತ್ತ ದಿನನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ದ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣ ಚಾವ್ ಏನೈತೆ ಕಣ್ಣ ಚಾನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅವೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇರೆದ ಚಾಯ್ತೆ ಪರ್ರನೆ ಹಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಒಂಜಿದ್ದೆ ಕಾಂಡೆನ ಮಣ್ಣುಡು ಕುಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತಂಡ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಡು ಆಯನ್ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ ತಿಂಡಿ ಕೊರಡಂಡೆ ಆನ್ ತಿನ್ನ ಪೂರ ಖರ ಉಂಟು ಶೋಕಾತು మొక్కలకు హరే కృష్ణ ద్రాక్ష తులే ఎంచుండు ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದ್ರಾಕ್ಷತ್ ಎಂಚಿನ ಪರ್ತಿಕಾಯ ಹರ್ತಿಕಾಯ ಪಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಕಜಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಅಂದರೆ ಇದು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಅವು ಕಲ್ಲಟ್ಟದಾರ ಕೊರ್ನ ಸೀತಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಅವು ಒನಜಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೆಟ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಜ್ಪು ನೆನ್ನೆ ತೊಂದು ಗುದ್ದುಗ ಗುದ್ದುದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಂಡ ಹಣ್ಣು ಕುಡುಬಾರ್ದು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು பருத்திக்காய் துளைப்பூ ரீவிளைப்பு கொத்த பூச்சி தூணாக சரி தூதுபாடும் జిన్నపూరిలో ఒట్టుకుపోవు కజిప్పు ఇట్లా మిని తోజున్నపూరి నిన్న కైతులే పుడాదిని ఇటు వాడి ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ പർത്തിക്ക സോറി ഹർത്തിക്കായിದ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಳ್ಳು ಆಗಿದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲ ರೈಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪರಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳನ್ನ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಜಲ್ಲ ತಾರು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಕುಡೋರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಂಡು ಒಟ್ಟರೆ ಒಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಪುರ್ಸೋದು ದಿಕ್ಕು ಜಿಂಕೋಯ್ಕ್ಲಿಗೆ ಅದಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಂತು ಪರ್ಕ ಬಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಕೈ ಆವಡತ್ತೆ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯೋಟ ಹಿಂದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಜ್ಪಾವು ಸೈಯದ್ ಬಿಡ್ಲವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಪಾಂಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಲ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಕ ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ Lumamig. Ink. ಇದು ಕೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಗಿಲ್ಲ ಎಳ್ಳುಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುಡು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ body heat body and hair fall ఆపుండు ತಂಪು ಮಲ್ತೋನಿ ಪುಡು ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿದಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನಂಚ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೆ ಕಾವಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದ ದಾಂಡ ತಿನೋಡು ಇಚ್ಚಿನ ಪರೋಡು ಮಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜನೆ ಪರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬೈದೇರು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಪೋರ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಪು ನಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಡತ್ತ ವರ್ಕೋರ ಅಬ್ಬ ಆಯ್ತ ಚೂರು ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಕಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಮಾಮ ಬತ್ತೇರಿ ಕಲ್ಸ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಜಿಪ್ಪ ಕೊನಾಯ ಚೂರ ಇಜ್ಜಿರ್ ಪುರ ಸಮ್ಮನಾಗ ಬರ್ತಿರ ಜಲ ರೆಡೇ ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ಅಂತ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕೊನಾಯ ಬತ್ತೇ ಆಂಡೆ ನಾ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಅರ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪುರ ಅಪ್ಪುರಾಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಣ್ಕ ಇಟ್ಲೇ ತಿಂಕ ಮಲೆನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅಲತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಬಟಾಟೆದ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಬಟಾಟೆದ ಒಂದು ಇಂತ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೊಂಬುಗು ಗಂಜಿ ಖುಷಾಪುಡು ಹರ್ತಿಕಾಯ್ದು ಹೆಂಚಾತು ಇದಕ್ಕ ಕುಡುಲ ಹರ್ತಿಕಾಯ್ಲ ಶೋಕಾತನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ಈರೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಶೋಕಾತಿ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕಾತನ ಪಂಪಾರೊಂದು ಶೋಕಾತನ ಚೂರು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನೆನೆ ರೆಡ್ಡೆ ಚೋಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಜನಲದ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಂಚ ಅಡುಗೆನ ಬೆಡ್ಡಿನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹೋದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಿಗಂಟ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿತ್ತದು కానీ సాది కూడా కట్టాడు అక్కడ గుండు మనలని పడతాను And ah, two years. Good girl. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಬಕಟ ಆಟ ಪಾಡುಂಡು ಇಸ್ಲ ಪಾಡೋದು ಬೈತೆ ಕಂಜಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋಣ ಲೇತು ಬೊಬ್ಬೆ ಮತ್ತೋಡು ದೇವೆರೆ ಟೂ ಬಾಯ್ ಬಲಾ ಕೃಷ್ಣ भले बाबा ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಬೈಯಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುರ್ಸೋತಿ ಕುಜಿ ಚೆಪ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ದುಂಬುಗು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕೊನೋದೆ ಕೊರೋಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹಣ್ಣುಲ ಕಣ್ಣ ಚಾಲ ಕಣ್ಣ ಚಾನೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ದು ಪರ್ದು ಪೇರ್ದ ಸಹ ಜಪ್ಪು ನಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ఒక ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕಣ್ಣ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಚ ಬಂದು ಕಣ್ಣ ಚಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹುಲ್ಲೆ ಹ್ಞೂ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀ ಬದಿಗುಡ್ಡದ ನೇಮ ಎಂಟಿ ಏಪಲಾತೆ ಬದಿಗುಡ್ಡದ ನೇಮದ ಪಕ್ಕ ಪಾಯರನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೊಂದು ಏಪ್ಪ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಅದು ತಿಂಚಿಪ್ಪ ತೆಂಜಿಪ ಒನಜಕ್ಕ ಹನಿ ಪೂರ ಪೋತಿರು ಇದಕ್ಕ ಯಾನೆ ಪೋತಿಜಿನೆಟೆ ಅವಳು ಎತ್ತರ ಕೋಡಿಗೆ ಮುನ್ನುದ ಮೊಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ಥಾನದಡೆ ಮಸ್ತರ ಆಯ್ಕೊಂಡಿಗೆ ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೀನು ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜ ನಿಜ ಇದ್ದಾಲು ತೆಂಕು ಯೋಗಿದಕ್ಕನಲ್ತ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶೀಟ್ ಪಾಡೋದವ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯೊಂದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತ ಅಂಜಾಲು ಹ್ಞೂ ഛെ ബതികുഴി കൊടുക്കും ആ ಮಿಸ್ മിസ്സാണ്ട് ಓಕೆ ಬೇಗ ಕಣ್ಣ ಚಾಲ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡ ಆಸೆ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣ ಚಾಲ ಅಂಗಡಿ ಎದುರೋಲ ಅಂಗಡಿ ಬನ್ನ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಅಪರೂಪ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ಅಂತೆ ಬಂತು ಸಂತೆ ನೇ ಫ್ರಜ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಬದಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪಿದಾಡೀರಿ ಏನಾನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಂದುಳ್ಳಿರಿ ಏನಾನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಂದುಳ್ಳಿ ಫ್ರಜ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲರಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅನ್ಪಾವ ನೀನು ಇನ್ನವ್ಲಾಗಿ ನೀ ಪ್ರಜ್ಜಿನವ್ಲಾಗು ಅವ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಆತು ಪುಗಾರು ಬೇರೆ ಮಾರ ಈಗ ದಾದ ಓಡ್ ಬುರೈಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಪೋಡು ವ್ಲಾಗ್ಡಂದು ತುಲೆ ನೀನು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜ್ಜು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಗೆ ನೀ ಮುನ್ನೂದು ಮೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ತಾರುಂಡು ಹ್ಞೂ చాక్లెట్ చిక్కండి ಸೀತಕ್ಕನ ಆ ಮನ್ಪೋತ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಳ ಅವಲಿಲ್ಲತ್ತ ಆಡ ಪಂತಜ್ಜಿ ಪಂಡೈತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ವಿ ಹಾಗ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಜ್ಜು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನೇಮದ ಬರ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ದ ನೇಮದ ಅಂತ ಅನ್ಪಿ ಯಾವ ಸೂಕ ನಿಕ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಾಲ್ಪತ್ತು ಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ಪ ತೂಕ ನಿನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎತ್ತುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿನಿ ಹಾವಲತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರಿಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಪನೆಜ್ಜ ತೂಕ ಒನಜ ಕಡ ಪನ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರ ಹ್ಞೂ ten minutes done five hundred board ಅಣ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಂದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸತ್ಯಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಇಡೀ ಇ ಎಮ್ ಅಲ್ತು ಕಾಣ ಹೊಡು ತುಕ ಹ್ಞೂ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿರು ಆತು ಮಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಯಾರಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತುವೆ ಅಳ್ತಿ ಚಂಡ ತುಲ್ಲ ಹಾ ಬಾಯ್ ಮಾಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏ ಹೋಗಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ವೈಟ್ ಸಿ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೇಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಪೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತ್ರ ಏ ಪೆಲ್ಲ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಓಪನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ರ ಮಾತ್ರ ನೇ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಗ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಪುರ ಕರಿದ್ ಬರ್ಪುನಾಗೆ ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಪೂಜೆ ಸಾರಿ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂಜೆಗಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ನೀನು शेव मालताय कायता म्हाका कारता पुराय कोणचे रोव ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಶೇವ್ ಮಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಓವ್ ಶೇವ್ ರೆಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ವೆನೆಸ್ ದಕ್ಲಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೋವಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಶೇವರ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಶೇವ್ ಮಲ್ತನ ಉಂಡತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಲೋವೆರಾದ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಶೇವ್ ಮಲ್ತನ ಡ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ವೈಟೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ವೈಟ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚಪ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಶೇವರ್ಡ್ ಒಂಥರ ರಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಆಂಡೆ ಅಂದೆತ್ತೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚನೀರ್ತಾಗ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೀರ್ತಾಗಂಡ ಬ್ಲೇಡ್ ಪೂಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ನೀರಿಡ್ ದೆಕ್ಕದು ಒರೆಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಲೆ ಬೋಂಡ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಡ ದಾನ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ತಿರ್ತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ್ ಎಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನೆ ಇಂಕ್ ಅಂತ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಶೇವ್ ಮಲ್ತ್ ಮೇತ್ ನಾಯ್ಕ್ ತೋದಿಂತಲೇ ಶೇವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂಜೋಡು ಓಕೆ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂಜೋನ್ಕ ತೆಂಗ ಪೂಜಾರ ಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇ ಪೋಡತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರ ಅಂಚನೆ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ನಿಂಗೆ periods time almost periods time ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೆಗ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತೂ ಯಾನ್ಲ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ um, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾ ನೀರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹುಷಾರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪರೋಡು ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಮೇಯ್ನು ಕೆಲವರಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಋತುಚಕ್ರ ಇಕ್ಲೇನು ವರ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಇತ್ತು ಮೈಟ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಅವಡಕ್ಲೇನು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಇಕ್ಲಂದು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿತು ಮಾತೆರೆಗೆ ಲಾಪ್ ನಾವೆಂದು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವರ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೂ ಶಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಗ್ಲಿಗೆ ವರ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಪ దాదాపు పండుండతి ಕೆಲವರಿಗೂ ಇಟ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮುಡು ಪೈನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೇಯ್ನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವರ ದಯೆಟ್ ಎಂಕ್ ಹನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಡೆಲಿವರಿ ಆನೆಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮುಡು ಅವು ಬೆರಿವೇನು ಅಪ್ಪುನ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇ ಹತ್ತು ಯಾನಿಂಚ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಪ್ನ ಪಂಡಿನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ಆಪೆ ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಪೇನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒರೋರು ಇಪ್ಪು ಏಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏಪ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಆನಿ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ಲ ಒಂಥರ ದೊರಿಲೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂಟಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ತೊಲ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಉರ್ತಿಯತ್ತೆ ದಾದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇರಲಿ ಜರಂಚದ ದಾದ ಮಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರೆ ಅನ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮುಡು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಏತ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಪ್ಪರ ಪುನಃ ಆತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ರವ್ರ ಏನು ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಪಾಡು ಜನ ಕೈಟೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಟೈಮುಡು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಏತೆ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರಕೊಂಡು ಆತ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡವು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರಿ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಏನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಅಂತೂ ಒಂದು ತರಡ ಅಣ್ಣನಕ್ಳು ನುಗ್ಗೆ ನಕ್ಲು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬುಡೇದಿ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪನೊಂಜಿರು ಆ ಹಿಂಸೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಾಗ ಐಟ ಅಪ್ಪನ ಹೆಲ್ತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ ಕೆಲವರೆಗೆ ನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೈನ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರೆಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ನಕ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಇತ್ತನ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಒರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಜೆನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತುಂಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಈತಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಾನು ಅಂಡಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಪಾಯರ್ ಹೊರತು ನಾನು ಪೋಪೆ ಒಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಡು ನೀಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಡು ಚೂರು ಟೋನರ್ ಪಾಡ್ದ ನಂದು ಟೋನರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೋನರ್ ಪಾಡುವೆ ಏಪಲ natural natural vitamin C face toner ಡಮಾಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ದಾಖಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಮೋನೆಗೆ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಇತ್ತು ದೊಂಬು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದು ಒಂಥರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೋನರ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡೆ ಉಂಡತಿ ಐಟಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಪ್ಪಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಣವು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಫೇಸ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಸ್ವಂಚದ ದುಲಿಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರೀ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಮಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂರು ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಣ ಅದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ರೋಮ ಇಪ್ಪುಂಟು ಅವಳು ಒಂಥರ ರಂಧ್ರ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣತ ಅವು ಬಂದ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಲಕ್ಕಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಲ ನಿಕ್ಲಕ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಪೋ W W dot the moms dot com spelling ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿನ W W dot T H E M O M S C O ఒక డాట్ పాడు కమ్ అయిట్ పోదు నిక్ల natural vitamin C face toner ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ನನಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು మస్తెడ్ ಉಂಡು ఇట్లా రికమెండ్ మనిపోయాను ఓకే ఇట్లా అవుపుర ಆ ಕುಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ పండు ఉండత్తి ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿದ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ಯಾರನ್ನ ನಾಂಡು ನಾನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ತಾನ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಸು ಅಂಚ ಅದು ನೆಂದು ತೊಂದೆ ಪರಿಮಳದ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರಾ ಅದು ಜಪ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತುಲಿ ಬತ್ತೆ ಪಿರಿಟ್ಸ್ ತಮುಡು ಎಂಕೊಂ ರಡ್ಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಪುಂಡುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆತೆ ಮೂಂಡಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿಲೆಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಲು ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆತುನ ಆತೆ ಅಂಚ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ಟೋನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನ್ ಲ ಸೊ ಅಂಚದ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂತೆ ಚೂರ್ ತುಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದೊಂಬುಡು ಆತೊಂದು ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಿಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೇನು ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದೆ